Ens trobem a l'Institut Premià de Mar, on actualment existeix la infravaloració de la cultura i de la civilització grega, però realment és important i ens ha influenciat la cultura i la civilització grega? És útil per nosaltres estudiar grec? I bueno, realment la nostra població és conscient de la utilitat i d'aquesta influència que ens han donat els grecs? Des de fa molt de temps, tant els drets com els romans ens han influenciat en molts aspectes, no només en el de la llengua catalana, que és un 30% d'origen grec, sinó en l'oratòria, la filosofia, les ciències, el teatre, la histografia i en molts més aspectes que ens han servit molt en el món actual. Sense la cultura grega no tindríem cap d'aquests aspectes a les nostres vides, però realment és la gent conscient d'això. La gent és conscient de que els grecs ens han influenciat en la majoria dels aspectes de la nostra vida ho podem descobrir amb algunes entrevistes que faré a dos alumnes de batxillerat, de primer batxillerat de grec, el coordinador pedagògic, el cap del departament i el coordinador de batxillerat de l'Institut Premià de Mar. perquè em vaig proposar que quan acabés el batxillerat, com a mi m'agraden molt les llengües i vaig decidir estudiar Humanitats, Llengües, que quan acabés el batxillerat pogués tenir una perspectiva sobre des de ben l'antiguitat, els grecs i els humans, fins al que hem arribat a ser avui en dia. I recolzaria aquestes persones que estan decidir si elegir el tecnològic o l'humanístic, els diria que, mm, li, que escollissin a l'humanístic perquè crec que et dona molta cultura com a persona i que et permet estudiar llengües i conèixer la cultura i les mitologies de, de la cultura clàssica que va ser molt important en, en, en altres èpoques. Penso que el grec sí que ens ha influenciat la nostra vida quotidiana en els aspectes com la llengua o la nostra manera de fer realment penso que la, el grec i les llengües romàniques estan infravalorades, les llengües clàssiques, perquè últimament la gent només tira cap a la ciència i només creu que la ciència és l'important, quan en realitat tot el que som ve de, dels nostres avantpassats, dels grecs, dels, dels romans. Doncs vaig decidir estudiar grec, ja que com el llatí les llengües clàssiques em cridaven molt l'atenció i crec que era una nova oportunitat de saber alguna llengua més. El grec m'ajuda molt en assignatures com català, castellà, ja que he après molta etimologia i també m'ha ajudat per conèixer mitologia que tant sentim avui dia. Crec que les llengües clàssiques com el grec estan infravalorades de les persones que no les cursen. A veure, jo l'aprenentatge del grec, tenint en compte que la nostra cultura ve d'aquí, eh, ve de, de les cultures clàssiques, doncs és bo que, que es treballi. Um, potser sí que és cert que l'alumnat que hi té més interès és l'alumnat de, de la banda humanística, eh? però també és veritat que moltes paraules, sobretot jo, jo soc de l'àmbit de les ciències, moltes paraules de biologia, moltes paraules tècniques surten d'arrels gregues, llavors tenir un cert coneixement doncs, d'aquestes doncs, arrels molt sovint ajuda a recordar els conceptes i, i és bo que es treballi eh, la cultura clàssica en general. A veure, en el batxillerat hi ha la matèria optativa, bueno, de modalitat de grec, nosaltres som un centre gran, tenim interès en cobrir tots els, tots els, tots els interessos que poden tenir els nostres alumnes, llavors sabem que n'hi ha que el grec és, és els, els agrada i el necessitaran, llavors és bo que el puguem oferir. Al ser un centre amb un cert volum, doncs sempre hi haurà un, un grup d'alumnes més gran o més petit que els interessarà i tenim intenció doncs, d'anar-ho doncs, mantenint. Sí, és molt important, important aprendre fet qualsevol idioma, qualsevol llengua diferent, perquè de fet t'ajuda a entendre d'altra manera el món, t'obre la, la ment, en aquest cas, a més a més, especialment el grec, que és una llengua que ens ajuda a explicar i a entendre els nostres orígens, ja que moltes de, de, de les nostres idees i de la nostra, nostra manera de concebre el món, la ciència, l'art, provenen justament d'aquest món, d'aquesta realitat lingüística. Per tant, sí, sí, és molt important. Bueno, un dels aspectes interessants i que té justament el nostre institut és, és un institut molt gran, que hi ha molts professors i que es pot impartir una gran quantitat d'assignatures de modalitat. En aquest cas, som, em sembla que és l'únic centre de tot el Maresme que es fa grec, eh, un dels centres que es fa grec, i això és important, eh? la possibilitat del, de que els alumnes que estan fent l'itinerari d'humanitats no només, facin, no només facin llatí, sinó que també facin grec és realment una, una cosa important i interessant pel nostre centre. És un valor afegit que tenim. Bé, doncs partirem de la base que l'aprenentatge en general és bo, que la cultura en general és bo, mm, doncs en si mateix ja seria bo, però concretant amb el que seria el grec, entenc el grec clàssic i les arrels gregues i la cultura grega clàssica, és evident que per qualsevol persona que parla llengua romànica i per qualsevol persona que visqui a la cultura occidental, els referents lingüístics i els referents culturals grecs són molt importants per, per entendre qüestions d'art, qüestions de medicina, qüestions de qualsevol cosa que ens envolta. Per tant, en certa manera, hi ha molts elements que ja estan inclosos als programes de llengua, i a mesura que us feu grans, doncs està molt bé que algun sector d'alumnat es pugui especialitzar en, aquest temes, en aquests temes. A veure, el, el fet de que es faci grec en cada centre, en principi hauria de ser obligatori, perquè forma part del currículum del batxillerat i per tant no, no és discutible, però en un centre com el nostre, que és un centre gran, que per tant ha de donar el màxim de possibilitats als alumnes, el fet de que s'oferti el grec en unes condicions diguéssim, favorables per l'alumnat és gairebé obligatori. Per l'alumnat que fa la batxillerat humanístic, tenir la cultura grega, és a dir, conèixer els referents grecs és molt important, d'acord? Però és que, a més a més, al nostre centre tenim la gran sort de tenir una professora de grec que és catedràtica de grec i ho és per mèrits acadèmics, no perquè sigui molt vella. Eh? Alguns, a vegades els catedràtics són per edat, no? Llavors, és evident que la manera com en els últims anys els alumnes de Banya s'han pogut aprofitar de les metodologies i dels sabers de la, de la Margalida doncs fa que sigui encara més necessari que s'impulsin aquestes classes de grec.